Начинаем скринить бан офлайн за продажи вертов. Это Джакоб получил бан. И вот их нету. А, это же офлайн. Да, что тут продажи вертов. Ох ты. Я вообще не понимаю, что это такое. Это когда фан. Мы этот фанимся. И тут прикольное для фан. Фан пришел. пришел. Продажи вернулись. Ну сколько это будет длиться? Это все э, АНК делает. Тут офлайн бан получают. Раскрадный.